Bruder Schlee, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video mit Hikaru Semir. Und jetzt gucken wir uns das dritte Musikvideo, was Hurricane heute rausgebracht hat, und zwar Want, ja. Englischen Titel, bin gespannt, ob es komplett auf Englisch sein wird. Äh, ich denke mal. Ja, ich meine, die haben ja ein paar englische Lieder, deswegen würde es mich jetzt nicht so überraschen. Ich glaube, das letzte war Anfang des Jahres, oder? Roll the Dice oder so hieß das, glaube ich. Ah, während der während Corona Lockdown so, ja, ja, ja, stimmt, stimmt. Irgendwie so hieß das, glaube ich. L ja, Roll the Dice. Bin gespannt, es wird das letzte Musikvideo sein für heute. <laughs> Hm, Hurricane, bin gespannt. Äh, fangen wir auch an. So. So oldschool. Familie. das waren ja richtig hübsch. <laughs> oh, also das gefällt mir. Das war nice. Mhm. Habe ich lange nicht gesehen. Ich habe hab gar nicht nie sowas gesehen. Ja. <laughs> In der Position. <laughs> ja. Also hier werden Körper geworfen. Auf jeden Fall nice. Alle drei Lieder bis jetzt Unterschiedlich zwischen uns. Mhm. Ich finde, das Lied könnte auch sogar international überall im Radio laufen, eigentlich. Ja. So hört sich schon, auf dem Level hört sich das schon an. Hört sich nochmal Eurovision an. aber nicht mehr. Jetzt schon. Nächstes Mal. Don't be saying that I did. Don't be saying that I did. Wonder, don't be saying that. Ich finde die Effekte echt nice gemacht. Don't be saying that I did it for you. kann ich mir gut im Club vorstellen. Ja, ne? Ohoho. Jetzt haben wir alle drei Lieder angehört. Äh, was sagt ihr? Schreibt eure Ranking in die Kommentare. Welches der drei Lieder hat euch am meisten gefallen? Würde mich sehr interessieren. Was sagt ihr dann dazu? Welches hat euch mehr gefallen? Mich persönlich hat das äh, letzte am meisten angesprochen. Want, ja? Yes, right. Bei dir? Ich fand das erste am besten, mhm. dann das dritte und dann das zweite. Ich glaube, bei mir würde das auch so aussehen. Ja. Auf jeden Fall, die 3D hatten was unterschiedliches und fand ich voll cool. Äh, Hurricane Stan. Auf jeden Fall, falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonnieren nicht vergessen und dann sage ich euch Dankeschön fürs Zuschauen, stay safe und bis zum nächsten Video.